तो चलो सीखे में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है जिसमें कहा गया है प्रारंभिक स्कूल के बच्चों को जो किताब की राशि दी जाती है वे जल्द ही जारी किए जाएंगे ये राशि उन बच्चों को या उनके माता पिता जो हैं उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेज जाएगी तो सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि इससे संबंधित वीडियो आप तक सीधे पहुंचे और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं किताब खरीदने को प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को राशि जल्द विभाग की सहमति मिलते ही राशि बच्चों या अभिभावकों के खाते में भेजी जाएगी यहाँ देख सकते हैं डिटेल में शिक्षक नियोजन के उलझे पेज के सुलझ जाने के बाद यानी आपको पता ही होगा जो अभी सवा लाख शिक्षकों की भर्ती का जो नियुक्ति था वे हाई कोर्ट ने उसे रास्ता साफ कर दिया है हरी झंडी दे दी है अब वे जो पद हैं उसकी नियुक्ति में विभाग जुट गया है यहाँ देख सकते हैं अब अपना ध्यान शैक्षिक शास्त्र आरंभ होने के दो माह बाद भी बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें नहीं होने की समस्या के समाधान पर केंद्रित कर दिया यानी शैक्षिक शास्त्र तो आरंभ हो गया है दो माह बीत जाने के बाद भी बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए नहीं है इस पर ध्यान केंद्रित किया गया राज्य सरकार स्कूलों की पहली से आठवीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को किताब क्रय की राशि देने की तैयारी आरंभ हो गई यानी एक से आठ तक के जो भी बच्चे हैं उनको किताब खरीदने के लिए रुपए भेजने की प्रक्रिया में जुट गई है one point six eight crore यानी एक करोड़ अड़सठ लाख जो बच्चे हैं सरकारी प्रारंभिक स्कूल में नामांकित हैं जिन्हें ये पैसे दिए जाएंगे पिछले साल किताब खरीदने के लिए बच्चों को 534 करोड़ दिए गए थे समग्र शिक्षा के तहत इस एवज में स्वीकृत राशि शिक्षा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पास मौजूद है शिक्षा विभाग से संकेत मिलते ही पैसे डीबीटी के लिए गठित कोषांग को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे जरूरत पड़ने पर बीईपी इस आशय का प्रस्ताव बनाकर भी विभागीय अनुमोदन ले सकता है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसके लिए संकेत दिए हैं उनका कहना है कि कोरोना संकट के कारण हम लोग नए शैक्षिक सत्र में स्कूल नहीं चला पाए हैं पाँच अप्रैल से बच्चों को संक्रमण से बचाए रखने के लिए एहतियातन तमाम शैक्षिक संस्थान बंद है जिससे किताब की राशि नहीं दी जा सकी हालांकि किताबें ई लॉट्स पर अपलोड कर दी गई आपको पता ही होगा बिहार सरकार ने ई लॉट्स एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें एक से बारहवीं तक की जितने भी किताबें हैं ऑनलाइन पीडीएफ उसको वहाँ उपलब्ध कर दिया गया आप पढ़ भी सकते हैं पढ़ने के साथ साथ उसमें कितना समझ में आया अपना अवलोकन भी कर सकते हैं यहाँ ई लॉट्स ऐप लॉन्च किया गया ऑनलाइन पढ़ने के लिए अब हम लोग न लगे हैं कि जल्द से जल्द किताब क्रय की राशि बच्चों के खाते में चली जाए राशि चली भी जाए तो किताब उपलब्ध कराना चुनौती भले ही आगामी दिनों में शिक्षा विभाग किताब क्रय की राशि बच्चों के खाते में भेज भी देती है तो किताबें उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ देख सकते हैं यदि पैसा भेज भी भेज भी दिया जाता है तो विभाग को ये जो क्रय करेंगी किताबें उसे उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है उससे भी बड़ी चुनौती है कि पैसा मिलने के बाद कितने फीसदी बच्चे किताब खरीदते हैं यानी पैसे तो भेज दिए जाएंगे अब कितने फीसदी बच्चे किताब खरीदेंगे भी बहुत बड़ी चुनौती होगी इसी राह में फ़िलहाल तीन बड़े रोड़े हैं पहला लॉकडाउन दूसरा नामांकित बच्चों के परिजनों की आर्थिक स्थिति और तीसरा किताब की अनुपलब्धता किताब के बदले पैसे गौरतलब है कि देश में लागू छः से चौदह साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून आर के तहत पहली से आठवीं की प्रारंभिक विद्यालयों को बच्चों को निःशुल्क किताबें दी जाती है आपको पता ही होगा कि आरटी जो अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून जो है लागू है भारत में प्रारंभिक विद्यालयों को बच्चों को निःशुल्क किताबें दी जानी हैं इसके लिए समग्र शिक्षा में केंद्र रा, द्वारा राशि का प्रावधान किया गया है देश में शेष राज्य बच्चों को जहां किताबें निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं वहीं बिहार में पिछले तीन साल से 2018 से सभी नामांकित बच्चों को किताब क्रय की राशि उनके खाते में दी जा रही है पॉलिस से पाँचवीं के हर बच्चों को ढाई सौ और छठी से आठवीं बच्चों को चार सौ रुपये दिए जा रहे हैं आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं किताब और राशि देने के लिए भिन्न भिन्न मत है शिक्षाविदों या शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बच्चों को निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराने और उसके एवज में पैसे देने दोनों ही प्रक्रियाओं को लेकर भिन्न भिन्न मत हैं शिक्षाविद जहाँ किताबों की उपलब्धता को शिक्षा से संस्कार से जोड़कर देखते हैं और इसकी वकालत करते हैं वहीं दूसरे पक्ष के जो लोग हैं इसके लिए किताब पहुँचाने और संपूर्ण प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराते हैं जिसके कारण किताबें छः चार चार छः माह के बाद बच्चों तक पहुंच रही थी यहाँ देख सकते हैं one point six eight crore बच्चे हैं सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में जिन्हें मिलेंगे पैसे और पिछले साल पाँच सौ चौंतीस करोड़ जो रुपए हैं बच्चों को किताब खरीदने के लिए दिए जाते हैं बहुत बड़ी अपडेट है इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि जितने भी बच्चे हैं उन सबके पास ये मैसेज चला जाए धन्यवाद